Ёптица, ты вообще... Не ты тише только. А ты трезвый, пока ты ничего не принял. Пока дым ты бока, но это только время. Отклонила жёг сигу вверху аккуратно. Задымела и жду неадеквата. Первая волна сущничина дрочит мысли в голове, ебать, я второе заморочу. Вторая тупо надобила на глаза конкретно, третья волна добила, ебануться, да я бледный. Это чудо стоит пить, чтобы стать <laughs> счастливым. Нихуя не понимаю, так что стало похуй. Полки шоколада, отвечая, думал, сдохни. И похуй, и похуй, все, <laughs> это я нахуй, нахуй, а что нахуй? Девушка, заканчивай.